Hello Happy, Happy Learn English with Happy Underscore Shuan. Oke, okay, halo Happy. Selanjutnya kita akan bahas tentang kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Inggris. Kamu harus tahu nih dasar dari bahasa Inggris, yakni kalimat ada dua, nominal and also verbal. Lalu, Miss Adinda, apa sih perbedaan dari dua kalimat ini? Gampang sekali guys, yang pertama nih, nominal sentence atau kalimat nominal, maka ciri-cirinya adalah the subject is not doing anything jadi subjeknya tidak sedang melakukan pekerjaan apapun. Kalau verbal sentence, subjeknya doing something, melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya seperti ini nih. Miss Dinda sedang mengajar bahasa Inggris di depan kalian. Nah, Miss yang ngapain? Mengajar. Nah, berarti masuk ke dalam verbal sentence, betul sekali. Nah, sekarang kalau Miss Dinda kalimatnya seperti ini, Miss Dinda sedang di sini. Maka masuk kemana? Ya, betul, masuk ke nominal sentence. Mengapa? Karena Miss Dinda di kalimat ini tidak melakukan apa-apa. Di kalimat tersebut, Miss Dinda hanya dijelaskan bahwasanya Miss Dinda keberadaannya di sini. Jadi, kalau kamu bisa membedakan antara nominal sentence dan juga verbal sentence, insya Allah dah. Seterusnya, kamu akan bisa mengerti tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Yang terpenting adalah kamu tahu betul bahwasanya kalau nominal sentence adalah subjeknya tidak melakukan apa-apa, sedangkan verbal sentence subjeknya melakukan apa-apa. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris untuk yang nominal sentence diikuti dengan to be ya harusnya ya. Contoh nih, she is smart She is smart. Dia perempuan pintar. Nah, tidak melakukan apa-apa kan? Kalimat ini hanya menjelaskan bahwasanya dia perempuan itu pintar, maka masuk ke nominal sentence. Nah, contoh verbal sentence dalam bahasa Inggris contoh nih. Miss Dinda is eating meatball. Miss Dinda sedang makan bakso. Jelas saja, Miss Dinda ngapain? Makan bakso nih. Nah, berarti masuk ke verbal sentence seperti itu. Jadi, sudah tahu kan kamu perbedaan dari verbal sentence dan juga nominal sentence. Untuk selengkapnya, kamu bisa ikutin program CTC di Happy English Course One. Di sini akan dibahas tumpas tentang grammar 16 tenses. Jadi, yuk gabung ya di Happy English Course One dan kita ketemu di sana. Bye-bye!